तपाईँको क्वेसन राम्रो हो यो सान्दर्भिक हाम्रो नेपालमा सान्दर्भिक हो दुईवटा कुरा छ यसमा होइन यो नम्बर वान चाहिँ भगवान् शाक्यमुनि बुद्धको शासन अहिले पनि जिउँदैछ उहाँको शासन जिउँदै हुँदाहुँदै अर्को बुद्ध आउँदैन होइन हुनै सक्दैन अर्को बुद्ध हुँदैन त्यसै कारणले त्यो उहाँ बुद्ध हो भन्ने चाहिँ बेकारको कुरा हो होइन किनभने उहाँ ध्यान गरेर तपस्वी हो बेग्लै कुरा हो होइन तर बुद्ध हो भन्नु त एउटा बुद्धको शासन आपसे आप प्राकृतिक किसिमले नष्ट पुरा नष्ट नभएसम्म अर्को बुद्ध आउँदैन यो धर्म नियम हो होइन त्यसै कारणले उहाँलाई बुद्ध भन्नु मिल्दैन होइन अब दोस्रो पोइन्ट चाहिँ के भने उहाँ को गुरुसँग सिक्नुभएको हो त्यो गुरु कस्तो थिए उहाँको गुरुको गुरु कस्तो थिए उहाँको गुरु गुरु कस्तो थिए कुन परम्पराबाट आएको हो सिद्ध शुद्ध अटुट परम्पराबाट आएको हो कि होइन होइन नत्र भने ध्यानै गर्ने त हिन्दूहरू पनि प्रशस्तै छ केदार गुफाहरूमा बसेको हो होइन तिनीहरूलाई पनि सबै बुद्ध भन्नु पऱ्यो हामीले <laughs> होइन त्यो त परम्परा गुरु हुनु पर्यो बौद्ध परम्परा कि थेरवाडको होइन अरत परम्परा कि महायानको बुद्ध भन्ने परम्परा बोधिसत्वयानको परम्परा हुनु पर्यो त्यस्तो गुरुसँग सिक्नु पर्यो होइन र त्यस्तो गुरुले अनि यो यो अवस्थामा पुगेको भन्नु पर्यो र यो यो परम्परा भगवान् बुद्धैबाट सुरु भएको हो भगवान् बुद्धले नै आफैले तिमी अरत होइन तिमी अरत होइन भनेको पाइन्छ खेरबारी सूत्रमा पनि होइन दुई तिनजना अनागामी भएको दुई तिनजनाले आफूलाई अरत घोषणा गरेर हिँड्दाखेरि मान्छेहरूले सोधे भगवान् बुद्धलाई उहाँहरू अरत हो भनेपछि बोलाऊ भन्यो बोलाएर तिमीहरूले आफूले अरत भनेको हो भने हो हो भगवान् होइन तिमीहरू अरत भएको छैन तिमीहरू अझ गएर अभ्यास गर भन्ने नि पाइन्छ यो परम्परा बुद्धैदेखि सुरु भएको हो होइन र जति पनि अरत भने मानेको छ भगवान् बुद्धले नै अरत भनेको हो होइन र नेक्स्ट पिँढीमा ती अरतहरूले अरत भनेकोहरू हो होइन र त्यो पछिको पिँढीमा ती अरतहरूले अरत भनेको हो त्यस्तै किसिमको बोधिसत्व यानमा पनि होइन माथि पुग्दै पुग्दै गएको गुरुहरूले नै नेक्स्ट जेनेरेसनको नेक्स्ट जेनेरेसनको नेक्स्ट जेनेरेसनको पिँढीको पिँढीको पिँढीको भन्दै आएको हो होइन म उदाहरण दिन्छु कि मेरो गुरु चौकी ट्रिचेन निम्बोजे भन्ने टिबेटन हुनुहुन्छ उहाँ होइन उहाँ बित्ने बेलामा सत्र दिन यसरी सास रोकिसकेपछि पनि यसरी बस्नुभएको हो होइन सत्र दिनसम्म अब यो बद्रयानको परम्परा हो यो साँच्चीकै सम्यक गुरु हो भने आफै बसेर यसरी तिन दिन चार दिन सत्र दिन दस दिन जानुसक्छ होइन र यसै कारणले हाम्रो हाम्रो नेवारको बजार बजारको परम्परामा पनि कोही पनि बजार बित्यो भने जराकजुरुक उठाएर यसरी राखेर उसलाई राख्छ तर त्यसरी उठाएर राख्ने भने कि आफै बस्नु सक्नुपर्छ होइन आफै बस्नु सक्नुपर्छ र उहाँको गुरु पनि त्यसरी गयो उहाँको गुरु गुरु पनि त्यसरी गयो र दसौँ बिसौँ चालिसौँ पिँढीसम्म त्यसरी गएको रेकर्ड छ होइन त्यसरी गएको रेकर्ड छ दोस्रो भगवान् बुद्धको शरीर धातु जुन उहाँलाई क्रिमेसन गरिसकेपछि होइन अब <clears throat> के अरे आठवटा त्यो राजाहरूका बाँडियो र पछि राजा अशोकले ती आठवटा स्तूपबाट निकालेर संसारभरि फैलायो होइन ती एउटा बुद्ध त छोडिदिउँ बुद्ध त बुद्ध हो कहाँ हो कहाँ हो होइन बुद्ध नबनेको पनि धेरै माथि अवस्थामा पुगिसकेको महासिद्धहरू यिनीहरू सिद्धहरूको अरतहरू होइन को जलाएपछि होइन उहाँको खरानीमा शरीर धातु भनेको मोतीको दाना जस्तो केराउको दाना जस्तो होइन यो सानो सानो सानो थुप्रै हुन्छन् होइन ती तपाईँले श्रद्धा भएको मान्छेले एउटा लगेर आफ्नो पूजा कोठामा जहाँ आफू ध्यान स्यान गरिन्छ राख्यो भने बन्द गरेर राख्यो भने पनि छ महिना सात महिना आठ महिनामा खोल्यो भने त्यो एउटा टु एउटा गेडा चारवटा गेडा भइसकेको हुन्छ होइन यसरी फैलिन्छ भगवान् बुद्धको अस् अस्तु धातु अहिले पनि त्यस्तो भइरहेको छ होइन अहिले पनि त्यसरी फैलिरह फैलिरहेको छ उहाँको पनि त्यस्तै हो उहाँको गुरुको पनि त्यस्तै हो गुरुको गुरु पनि त्यस्तै हो होइन र अब हाम्रो <coughs> थेरवाड परम्परामा श्रीलङ्का अनुसार त कुनै पनि अरत नबरेको पाँच सय वर्ष भनेर मानिन्छ तर थाइल्यान्डमा अहिले पनि अरत भनेर मान्ने मान्छेहरू छन् र उहाँहरूलाई पनि जलायो त्यस्तै भेटेको पाइन्छ होइन त्यस्तै भेटेको पाइन्छ यो शुद्ध सिद्ध परम्पराको के भन्छ प्र प्रमाण हो होइन प्रमाण हो र त्यस्तो सिद्ध परम्पराको गुरुसँग उपदेश शिक्षा दीक्षा सबै लिएर अभ्यास गरेर अन्त गुरुले पनि मानेको हुनुपर्छ होइन र त्यस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ वा उहाँ त्यस्तो होइन होइन पहिलेको जुनीको बलले समाधिष्ट भए होइन समाधिष्ट भए धेरै समाधि जानु आउनु सक्ने भए त्यतिको आधारमा बुद्धैको अरत पनि मान्दैन बुद्ध त छोडिदिउँ अरत पनि मान्दैन होइन तर उहाँले उहाँ पहिलेको जुनीको एउटा योगी हो योगी हो त्यो त्यो मान्नु सकिन्छ होइन त त्यो हो यो शुद्ध बौद्ध परम्पराको कुरा हो होइन बौद्ध परम्पराको कसरी मान्छ तपाईँले भन्नुभएको हुनाले यो यसरी हुन्छ हाम्रो होइन